pues mi nombre es Jessica de los Ríos Solarte, eh, yo soy embajadora regional de Youth Mappers eh, y hoy estamos aquí pues para darle lugar un poco a este espacio en donde Luis Miguel Sánchez eh, nos va a hablar eh, del proyecto eh, que en este momento se está realizando en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, donde hay un rol también importante del mapeo abierto y de la cartografía de base. Entonces, bueno, hoy nos acompaña él. él es mapeador desde el 23 de enero de 2010. El usuario es Omnibus, enseguida se, lo vamos a dejar, se los vamos a dejar en el chat por si quieren buscar un poquito más de las ediciones que ha hecho eh, en la plataforma de OpenStreetMap. Él es de Bogotá, pero es costeño por afinidad, es sociólogo con vivencias como defensor de derechos humanos, construcción de paz, restitución de tierras, SIC participativo y está interesado pues en las humanidades digitales. Hoy nos va a hablar entonces un poco de este proyecto de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, del rol del movimiento social El Agua Contando Historias, que se han cargado en promover la reapropiación de los bienes comunes allí. Y pues ya paso a darle la palabra. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy por, por ser parte de este espacio. Son completamente bienvenidos. En el chat pueden ir haciendo, dejando sus preguntitas, información que quieran dejar. Eh, también pues allí para todos y muchas gracias a los estudiantes acá eh, presentes de Colombia que están virtualmente y también en México de forma presencial. Ya le doy la palabra a Miguel. Vale, Jessica, muchas gracias. Eh, creo que entonces nos estamos oyendo bien. Yo le agradezco pues a ustedes, a la comunidad de jóvenes mapeadores de Youth Mappers, de OpenStreetMap, a ti Jessica también por hacer el enlace y pues a mis eh, amigos y compañeros, compañeras que son estudiantes eh, y activistas en, en, México eh, y Colombia. somos un, un, grupo intercultural acá. Entonces vamos a estar haciendo esta jornada en el marco del Open Data Day o el Día Mundial de los Datos Abiertos como unas jornadas conjuntas que se hacen para promover el uso abierto de los datos, ya que hoy en día son una mercancía más y se usan nuestros datos y es como un activismo eh, promoviendo el uso, el ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital. Em, la actividad entonces, ahí les pongo el enlace a una presentación para que vayan eh, chismoseando, eh, para que vayan mirando, y pues es la propuesta de agenda. Este evento, digamos, se planteó con dos jornadas, una es el día de hoy, Em, y la invitación es, vamos a tener un espacio aproximadamente una hora, hora y media, donde vamos a hacer una introducción y luego una especie de taller eh, eh, para el manejo de la tarea del mapeo de la ciénaga grande Bajo Sinú. Y durante el día, pues yo voy a estar disponible, vamos a seguir acá en la jornada, intercambiando con compañeros y compañeras que vengan durante el día de la Universidad Autónoma Metropolitana eh, de la Ciudad de México. Es una universidad pública y eh, vamos a estar durante la jornada, digamos, en un espacio de casa abierta para apoyar y compartir información, ayudarnos mutuamente eh, en el uso de datos abiertos en las investigaciones sociales y el activismo social. Entonces, eh, la agenda propuesta, si ustedes miran la presentación, voy a compartir para quienes nos sigan por este lado, Vamos a compartir un poco la, idea de, del espacio para orientarnos, para no perdernos en la palabra. Sí, creo que, que ahí lo ven. Sí, ahí lo estamos viendo. Ok, pues básicamente lo que, lo que vamos a hacer es eh, hacer esta, esta pequeña introducción Em, pues la idea es hablar un poco del Open Data Day que comenzamos a introducirlo, hacer una presentación de quienes estamos rápidamente participando. Yo les estoy invitando a que entren a un pad eh, que les voy a compartir también para que registren ahí su nombre, sus intereses y que quede como una memoria del espacio. Lo que vamos a hacer es compartir juntos en un documento compartido, es decir, editar juntos y juntas, que es una de las cosas que se invitan a estos espacios para trabajar con comunidades que promueven el uso colectivo de la información y, bueno, entonces aquí a los compañeros y compañeras también les voy a invitar a presentarse ahora. Eh, luego vamos a hablar, pues yo les dejo la presentación porque no quiero tomarme mucho tiempo hablando de Redumus, pero solamente hacer una introducción y hay que dar la información básica de qué ha hecho en el pasado, que de dónde sale Redumus, qué propone Redumus y eh, pues básicamente el proyecto de la cena grande del Bajo Sinú. Entonces, aquí está la información un poco de, contacto eh, mía y de la organización. Entonces, aquí la pueden acceder una presentación con los enlaces como a los canales, al canal de YouTube, a, la página web de Redumus, a los repositorios de datos en HDX que, que tenemos dos datasets, hay otros datasets que no están publicados, pero que digamos algunos son en proceso de validación, otros son también propiedad de las comunidades eh, y, no, pues no los podemos publicar por nuestra propia cuenta, sino que eso tiene que ser un diálogo y pues ahí es donde el lugar donde hemos elegido poner alguna parte de los datos, de otra parte también hemos estado usando archive.org em, y básicamente esa es la propuesta, ¿no? Entonces yo quisiera como eh, pausar en este momento para escuchar eh, pues rápidamente a quienes estamos participando. Em, ya que estamos con el micrófono abierto, les me va a permitir pues eh, invitar a mis, acompañantes y amigos y amigas a que se presenten, que nos cuenten un poco de dónde son, qué hacen, eh, cuál es su vinculación con la universidad y finalmente cómo usan ustedes los datos, para qué los usan y tal vez una base de datos geográfica abierta para que les pueda servir. Y, una, como un tema orientado también es la inteligencia artificial, pues ustedes que saben de inteligencia, creen que eso les sirve, que les puede afectar, son críticos, son indiferentes. Entonces, pues rápidamente les cedo la palabra. Buenos días, mi nombre es Lady Herida yo soy geógrafa y creo que pues es importante hablar de los datos abiertos precisamente porque mucha de la información que se tiene, información geográfica, pues muchas veces Ahora, digamos, hay un, poco más de acceso, pero antes era muy limitado debido pues a, por costos o por el uso del software. Entonces, creo que es bien importante y más aún cuando pues se trata de trabajar en procesos de, comunidades o de apoyar a, procesos que vienen adelantándose donde eh, pues es necesario el trabajo con la cartografía social, pero también con los datos que se generan sistematizados y que puedan más personas también acceder a ellos. ¿Y tú de dónde eres? ¿Qué haces, Lady? Ah, yo soy geógrafa, yo estudio una maestría acá en desarrollo rural, eh, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, también soy de Colombia y soy de, Nariño. Vale. Gracias, Lady. Ah, bueno, ¿y qué sabes sobre inteligencia artificial? ¿Eso es indiferente para ti? O... <laughs> No, no, no, no, he abordado mucho. Sé pues que es importante para el tema de las, de las, digamos, de las nuevas tecnologías o del desarrollo de, de este, procesos, pero no, no estoy muy tan bien informada. Vale, también eh, en qué estás vinculada a algún proceso comunitario, tu tesis sobre qué trata. Eh, pues vinculada, digamos que vengo trabajando un tema de ordenamiento territorial en comunidad indígena, en un recuerdo en, en también de Pueblo de los Pasos. Vale, gracias. Buenos días, yo soy Alejandro Montañez, yo soy oriundo de Yucatán, de la península de Yucatán, y <clears throat> estos últimos dos años estoy estudiando aquí el posgrado en desarrollo rural, eh, estudiando y colaborando con procesos de redes de turismo comunitario en la península, este, que desde el 2019 colaboramos con como Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, viajaturismocomunitario.com, ahí para los que quieran echar un ojo y pues en parte es lo que lo planteamos como una estrategia de defensa del territorio en donde eh, partiendo desde que si alguien se va a beneficiar de todo el turismo que llega a Yucatán, pues deben ser las propias comunidades receptoras. Entonces, que ellas puedan tener la capacidad de generar sus emprendimientos y de aprovechar este flujo de visitantes en su propio beneficio y bajo sus propias formas, ¿no? Em, sobre cartografía, pues realmente nosotros hemos utilizado varias veces herramientas para visibilizar conflictos. Este, ahí les recomiendo el trabajo de Geocomunes, el visualizador de conflictos territoriales en la península de Yucatán, este, y de cartocrítica a una escala más amplia. Eh, y un poco ha sido una herramienta para visibilizar que los problemas que a veces los vemos desde lo local, pues se reproducen en distintos espacios y la necesidad de compartir esta información para pues que no sea no sentirse solos en, la defensa, sino saber que esto es compartido y la necesidad de generar, seguir generando alianzas. Ya sobre el tema de la IA, realmente como Lady, lo más que he leído ha sido sobre el chat GPT y que se usa para este, falsificar documentos. Y en el tema de la de lo que nosotros hacemos, pues a mí sí me genera más sobre la parte comercial de cómo este, se va a mudar todo esto, ¿no? Ya lo va a hacer la IA y van a ser trabajos que van a perderse. Y, pues, pero también me generaría dudas sobre cómo podríamos aprovecharlo para realmente eh, nuestro propio beneficio, como la misma lógica que decía del turismo, ¿no? Si alguien se va a beneficiar, que sea la propia gente de base, pero para eso hay que apropiarnos de las herramientas, este, pienso yo, políticamente. Y hasta este, ya, ¿no? No sé si... Sí, creo que con eso. Saludos. Vale. Hola, buenos días. Yo soy Salomón Rod. Eh, estoy trabajando en una asociación civil que se llama Servicio de Desarrollo y Paz de Potosina, en el estado de San Luis Potosí, en una zona rural que este eh, zona campesina, que está siete horas hacia el norte de aquí, de la Ciudad de México. Em, y eh, zona de pueblos originarios Tenec y Nahuatl. Y la organización enfocamos en desarrollo comunitario de, manera amplia. Ah, tenemos mucho trabajo en lo que son tecnologías sustentables, agroecología, pero también trabajamos procesos organizativos, eh, temas de derechos humanos, equidad de género y también este, exigir los derechos y la autonomía de las mismas comunidades en esa región. En términos de tecnologías, lo que, utilizamos son videos, producimos videos como instructivos sobre las tecnologías que subimos a las redes y también lo usamos así como de manera local los links. Y este, ah, y la página web es www.cdpacuasteca.org, que igual lo podemos este, poner acá en el chat. Y estoy aquí también este, con los compañeros y compañeras en la maestría eh, de desarrollo rural aquí en la, en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Y pues Estoy contento de estar aquí con ustedes hoy y conocer este, todos esos procesos y posibilidades y potencialidades de, utilizar la inteligencia artificial, eh, un poco como la filosofía atrás de, de nuestro trabajo con las tecnologías, es que las tecnologías no deben de ser visto como algo automáticamente positivo o algo que solo este, va en crecimiento hacia, hacia mejoras, sino que tienen que ser analizados y controlados por la sociedad y, aplicados de una manera que beneficia, digamos, la tecnología en su mejor uso o su mejor aplicación es donde, donde la sociedad se organiza y decide cómo utilizarlo, porque pues nada más tomamos el ejemplo del proceso de industrialización, tenemos más tecnología, se va avanzando, pero por ejemplo la gente trabaja en la misma cantidad de horas o hasta más horas, ¿no? Entonces es un ejemplo donde si la tecnología no se aplica de una manera planeada desde la sociedad, en vez de generar beneficios y mejoras, puede ser hasta un impacto negativo. Entonces yo creo que pues, sería aplicar ese mismo pensamiento también a las, a las inteligencias artificiales. Bueno, muchas gracias. Vale, gracias. Em, para también contextualizar el tema de la IA, ahí en este enlace que estamos compartiendo eh, en el primero, donde les invitamos a, registrarse, em, hay una presentación que la idea será abordada en la segunda jornada eh, de una forma más amplia, em, pues acerca de qué, es, qué son los datos abiertos, qué es la inteligencia artificial, y pues básicamente podríamos introducir eh, que, básicamente el tema de datos abiertos pues inicia con todo movimiento, Dice, me gustaría que coloquen aquí también las herramientas que se acaban de mencionar, geocomunes y cartocrítica. Claro, Ah, bueno, ya nos están ayudando allí. Em, y básicamente, eh, eh, sí, sí son estos los enlaces, ¿no? Sí, sí, te mandé. Ok, voy a poner los otros de los que los han ido compartiendo los demás compañeros de los... Ok, vamos a, Creo que sí son estos. Entonces, si ustedes ven esta, esta presentación eh, de la, del documento asociado a la, jornada de hoy, Em, cuando hablamos de, del, Día de los Datos Abiertos 2023, pues se preparó una presentación eh, que introduce a estos temas, ¿no? Eh, porque digamos que uno de los eh, orientadores, los temáticas eje de este espacio son las humanidades digitales, los datos abiertos y la IA, ¿no? Entonces, básicamente, para, para, que ustedes nos sigan, pues las humanidades digitales son una disciplina que combina, inclusive, yo podría decir, eh, eh, que no es una disciplina, eh, mirándolo es una práctica incluso, porque muchas de las cosas han salido las prácticas de los activismos y han colonizado después la academia, otras instancias, o han sido apropiadas por otras instancias, pero básicamente combinan las humanidades y las tecnologías digitales, y utilizan métodos digitales para analizar y comprender mejor la cultura y la sociedad, eh, la, una del ejercicio básico, del por qué estamos hablando de humanidades digitales, es porque hemos llegado a una experiencia de Red eh, que es un colectivo, una colectiva que es cooperativa eh, de base tecnológica, constituida con ejercicios de vincular los derechos humanos, el ejercicio del activismo social con el uso de las tecnologías y un uso crítico de esas tecnologías. Y eh, nos ha llevado a, ver que hemos trabajado y, ver la importancia de trabajar archivos comunitarios digitales de derechos humanos y se han tenido diferentes experiencias y cada vez se ha hecho y, encontramos que ese nombre cobijaba un poco, se parece un poco nuestras prácticas a esa eh, a esa tendencia o a ese movimiento que ha sido surgiendo, en el cual han comenzado a salir documentos, eh, investigaciones, grupos de investigación sobre el tema, eh, proyectos de trabajo en ese tema. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Pues habría mucho que decir, pero básicamente podemos decir que ni es artificial ni es inteligencia. Y pues, retomando las palabras de, de, de Solomon, pues es, un, es una producción social eh, detrás de la, artificialidad hay muchas manos puestas humanas, hay gente trabajando y básicamente es una extensión humana de, lo que usamos eh, para facilitar nuestra vida en, lo básico, ¿no? Un asador es una herramienta tecnológica que nos ayuda a dar la tierra, eh, y un tractor, digamos, es un poco más sofisticado, pero tiene un fin similar. Dependiendo del contexto, me va a servir más. yo estoy en una vertiente en Colombia, en una montaña en Colombia sembrando café, o en, la, en Veracruz, en México, y no me va a servir un tractor. ¿sí? Tengo que usar otro tipo de herramientas, pero básicamente son extensiones de, la habilidad humana y, no es y tampoco es inteligencia porque es programada finalmente con los sesgos, con los eh, los parámetros que los mismos humanos le han programado a esa máquina, ¿no? Que hace unos, unas tareas repetitivas finalmente eh, y que, eh, que, se habla de aprendizaje de máquinas porque de una otra manera están basados en, en, trabajar con bases de datos cada vez más grandes, pero que han sido curadas por seres humanos en algún lugar en el que han sido bien o mal pagos. que han sido, han tenido que ver materiales violentos o no para poder clasificarlos y, curar esa información y poder decir, eh, alimentar la base de datos. Básicamente se, eh, pues se, basa en un sistema de coger muchas bases de datos que están etiquetadas, no están etiquetadas o clasificadas o están eh, regularizadas, regularizarlas y relacionarlas unas a otras y pues se hace un, diferentes tipos de procesamiento de lenguaje, visual, de sonidos, bueno digamos se hace procesamientos de todo tipo, multimedia y que pueden, digamos, tener diferentes usos en la sociedad, ¿no? Y, digamos, eso profundizaremos en la otra sesión, eh, y hay muchos cuestionamientos éticos y críticas a la inteligencia artificial, al uso de estos datos. Básicamente esa, esa introducción quería darla y pues les invito a presentarse rápidamente quienes están ahí conectados y conectadas. Eh, pues no tiene que ser todas y todos, pero, pero quien quiera pues puede levantar la mano y, vamos pues dando la palabra para que conozcamos quiénes están, eh, en y también, digamos, de qué áreas de conocimiento eh, están trabajando, porque ahora con el tarea del bajo sino vamos a ver que necesitamos ayuda en algunos temas, por ejemplo, en ecología, en economía, eh, en muchas áreas que vamos a ver que nos pueden servir. Y con el ejemplo del Bajo sino incluso puede haber otros proyectos que están en este proceso. La invitación es que de aquí salgan algunos proyectos, algunas colaboraciones que incluso vinculen la comunidad de OpenStreetMap México eh, y Colombia estrechen los lazos para trabajar en estas áreas si hay una necesidad de uso de, datos. Entonces, eh, dale Queen Quispe y van en ese orden que van levantando la, la mano allí. Entonces creo que Queen Quispe tiene, arranca. Adelante. Te escuchamos, Queen Quispe. puedes dar la, tener la palabra. Hola, hola, hola, Ah, es Ken. Ya, ahí te escuchamos, sí. Yo <laughs> creo que es Queen. <laughs> sí, dale Ken, te escuchamos. Eh, sí, me presento. Eh, mi nombre es Ken, Ken Ferrer Quispe eh, soy de, bueno, estoy en Lima ahorita. Estoy en Lima, eh, he sido parte de la comunidad de OpenStreetMap desde el año pasado, eh, agosto por ahí. He tenido ciertas experiencias en lo que respecta a cartografía social. Eh, yo soy estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mm, ya voy trabajando medio año, más por decirlo en, esto. Me he metido ligeramente rápido el, avance. Y este, hago hincapié en lo, que, ustedes han comentado respecto de inteligencias artificiales. Es un tema que yo estado muy interesado en mi carrera, dado que tengo cierto apego al, al derecho informático y ese tipo de cosas. Entonces, este, sí soy muy al tanto de ese, ese punto y sí es algo que me gustaría tratar. Como justamente comentaba Miguel al respecto de, de proyectos ya más este, latinoamericanos, ¿por qué no? Al respecto de estos temas, ¿no? Y bueno, eso sería yo, soy Ken Quispe. el nombre es Ken, ¿no? es, inglés de hecho el nombre, ¿no? Es, Ken sería, ¿no? Está castellanizado eh, y ya. Eso. Gracias, Kim. Zaira hola, buenos días a todos. Mi nombre es Zaira Oviedo. Soy asesora del grupo MES de la Universidad de La Guajira. En este momento, con los estudiantes, con tres, cuatro estudiantes, estamos iniciando un proyecto de semillero de investigación que es sobre mapeo de rutas universitarias. Y el final o el objetivo final del proyecto es crear un aplicativo que permita a los estudiantes ver por dónde viene la ruta en tiempo real. En eso estamos. Si tienen conocimiento y nos pueden ayudar, bienvenidos. Zaira, muchas gracias. Creo que tú estuviste en todo el mapeo por La Guajira, ¿verdad? En la mapatón por La Guajira, si no estoy mal. Sí, señor. Ahí fue donde conocí a Panestrima y desde esa vez no me he He tenido como que me aparto, regreso, pero ahí estoy todavía con la intención de continuar. Genial, Baile. También te, tengo en referencia desde ese momento. Gracias. ¿Quién más quisiera compartir? Pues a ver, yo me tomo también por aquí la palabra. Eh, bueno, no sé si todos me conocen. Mi nombre es Jessica de los Ríos del Arte, como mencioné al principio. Soy embajadora regional de Youth Mappers, y, pero soy bióloga, entonces eh, yo estoy como, me he estado pues, he estado muy interesada y vinculada como a varias actividades eh, de Youth Mappers, varios proyectos que claramente pues tienen relación también con datos abiertos y con la plataforma de OpenStreetMap. Eh, pero siempre me ha llamado mucho la atención pues que se puede hacer también desde la cartografía abierta eh, y desde estas plataformas para colaborar o contribuir también a la apropiación social, pero en sistemas socioecológicos. Entonces, pues también eh, estuve pues en contacto con con Miguel y me pareció muy interesante este proyecto eh, y pues bueno, no, pueden contar conmigo también en lo que pueda, yo estaré pues aportando lo que, lo que sea necesario. Excelente, Jessica. Muchas gracias por vincular de nuevo estos espacios y a las personas. Hola, em, mucho gusto. Mi nombre es Mariela Centeno. Eh, soy de Ecuador, pertenezco a la red de, de Mappers. Eh, bueno, actualmente em, estoy trabajando en Ecuador con el grupo Geoma en mapeo de datos abiertos con OpenStreetMap en comunidades aledañas a volcanes. Hemos tenido ya diferentes experiencias en Tasking Manager y también algunos mapatones que se han hecho eh, remotos eh, que hemos tenido poca gente, pero sin embargo ha sido gente muy apasionada y de igual manera quisiera aprovechar esta oportunidad para que estén pendientes de redes y quizá algún momento poder tener colaboración con esto. Eh, quiero también felicitar a, ustedes que están en este momento eh, tocando estos temas que muchas veces la gente piensa que eh, no, son de, utilidad a la comunidad. Sin embargo, un dato abierto, un dato gratuito, un dato comunitario, como yo lo llamo, es súper importante para poder eh, ver el desarrollo de comunidades que muchas veces están limitadas a la información. Eh, soy ingeniera geógrafa y del medio ambiente y pues igual estoy a sus órdenes para lo que necesite. Genial, Mariela, muchas gracias. Ya lo tengo Así ah, ya conocías la mm. comunidad de Youth Mappers. Me dice Alejandro que él ya conocía aquí, ya lo tenía seguidos. ¿En qué red? ¿En Twitter? En, Facebook. En Facebook. <laughs> ya nos tenía ante los ojos, sí. Sí. Bueno, ustedes ven gente entrando y saliendo porque así va a ser la dinámica el día de hoy, por eso hablamos de una casa abierta en la parte presencial. Em, si alguien más quiere presentarse, el resto de personas, pues, eh, si alguien más quiere presentarse, pues, invitados, invitadas a decirlo. Los que no, eh, recuerden que ahí en el, en el pad, si tienen alguna dificultad para, para, escribir sus nombres, está abierta la edición. En la parte izquierda están, no sé si ya conozcan eh, HedgeDoc, que es esta... Dale, alguien iba a hablar. Hola, vuelve a quitarme, ahí, ahí quitaste el micrófono, pero no te intento hablar. Eso, listo. Buenas tardes, yo soy Kawede de Moraes Pestena, ya conozco Jéssica e conosco Mariela. Eu <laughs> sou de Brasil, então meu espanhol não é o melhor do mundo. Pero acá eu sou eu sou um cartógrafo e nestes dias também sou presidente de um capítulo de, de Youth Mappers acá de Brasil que se chama Mapeadores Libres. que, que em espanhol é quase a mesma coisa, <laughs> Mapeadores Livres, só que com, com uma V no lugar de la V corta. Então, Eh, eh, estos días eh, yo trabajo en mi doctorado con el mapeo de accesibilidad urbana ah, y principalmente el mapeo de las veredas, entonces la condición de, si tiene o no tiene accesibilidad, si tiene o no tiene rampas y cosas de este tipo. Genial, muchas gracias. Aquí en México le llaman banquetas, en Colombia le llaman ah. Guandenes, hay mucha diversidad España, de nombres. España se llama aceras. Ajá, a mí me gusta mucho el nombre que le dan en, portugués a las mapatones, que son mapatonas. Me gusta mucho sí. esa. No, sí, llamamos mapatonas sí. Eh, y. Eh, sí, sí. <laughs> Ah, bueno, pues invitado también a, eh, a, tener lazos ahí, de pronto hasta una estancia por acá en la Ciudad de México con la UAM, o tal vez haya posibilidad que estudiantes de, acá puedan hacer alguna estancia ya, algún tipo de colaboración, pues aquí. Sí, sí, por supuesto, sería muy bueno. Siempre tendremos eh, proyectos de mapeo y, acá eh, en la universidad nosotros somos cartógrafos. Ah, tengo, tengo acá conmigo otra, otra amiga que, es, <laughs> que también es, es, es miembro del equipo y acá estamos en la calle. <laughs> Esta es, esta es Gabriele. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Gabriel. Mucho gusto conocerlos. Eh, ah, parece que su, su, español es mejor que, el, <laughs> que, que de mí. Hay un poquito más de práctica. Sí, sí. Eh, entonces, es, es, es, siempre, muy, siempre muy bacán hacer colaboraciones acá. Yo estos días estaba, estos, estos días estaba hablando con, con, las personas del capítulo de Mapres de Bolivia, de profesora Patricia, y está, estuviera con, un, con taller de mapeo de accesibilidad que ya, ya Se, se a, a ustedes te, les, les interesar, yo puedo presentar tranquilamente. Pero siempre tenga paciencia <laughs> con, con mi español. Sí. Y a nosotros con nuestro portugués que no existe todavía nuestro... <laughs> <laughs> sí, sí, sí. mas, eu, mas eu acho que se falar um pouco em português, vocês conseguem pegar um pouco. <laughs> Quizás sea un poquito más despacio, sí. <laughs> No, pero por lo menos tú puedes hablar un poquito español y yo creo que pues entendemos, pero nosotros sí quedamos como grave hablando <laughs> portugués. Sí, Gaby también es cartógrafo y es, ah, y del equipo también. Sí. Genial. Pues, pues, eso, ese, ese intercambio de saberes es lo que nos pues, ha motivado pues, a compartir en estas comunidades y, que siempre encontramos pues, muchas satisfacciones en esto. Em, por ejemplo, Jessica nos decía que ella eh, em, es bióloga y, por ejemplo, en el, caso de uso que tenemos actualmente en la, en Bajo Sinú, pues este es uno de los elementos eh, claves para, para entender lo que está sucediendo. Entonces, nos, a veces no solo desde las ciencias humanas, pues nos quedamos eh, sin entender la otra parte y debe ser mucho más integral la comprensión de, de un territorio y los impactos que tiene. Es una de las cosas que, que normalmente hemos hecho es la introducción cuando arrancamos y abrimos una cuenta en OpenStreetMap, pues mapeamos el lugar donde vivimos, los lugares que conocemos, pues digamos en lo personal así fue y he visto que otras personas lo han hecho de la misma manera, eh, con variaciones, pero digamos va ampliando uno el rango y va comenzando a aplicar ese, ese mapeo y ese, ese saber ah, y aprendiendo mucho más del territorio donde, donde que habita eh, o que, al, que llega, eh, pues a través de, de, los mapas. Y va, digamos, otra modalidad pues es la, la cartografía humanitaria, ¿no? Con fines humanitarios que tienen una temporalidad de la urgencia, pero también está el uso eh, en los proyectos de desarrollo y el uso que, más que todo aplicamos y en el caso que vamos a hablar o que estamos trabajando el día de hoy, pues tiene que ver con el uso eh, para procesos de, lo decimos de territorialización, es decir, procesos de apropiación social del territorio eh, para ordenamiento social comunitario y, ah, y digamos esta filosofía de los datos abiertos y del uso, el acceso a la información y la producción también de datos eh, con los cuidados que deben tener porque hay territorios que no les conviene mapear todo, por ejemplo o que no están preparados para hacer un reconocimiento del territorio, eh, eh, visibilizarlo de otras maneras. Digamos, son, son, son asuntos éticos que también hay que tener en cuenta. Y, y también hay algunas ubicaciones donde puede ser un criterio de seguridad para la comunidad que no se salga la, la posición precisa de la comunidad. Hay, hay, hay, casos de violencia en las regiones acá de Brasil contra los, pueblos nativos acá de Brasil. Entonces, para algunos no es bueno saber su localización, no mismo. Entonces, ah, yo, yo que soy un cartógrafo, un mapeador, reconozco que incluyendo hay regiones a no ser mapeadas, o al menos quizá no, no tan públicamente o, que, que, la importancia que la información no se quede en las manos erradas, ¿sí? Eh, sí, y yo quería hablar que es, interesante también, estaba hablando de la cuestión de, del mapeo de urgencia. Nosotros está, estuviéramos ayudando el mapeo en Turquía y es muy interesante porque ah, hay, un, estava estava assistindo a um vídeo de um médico turco que falava que em, em dia depois do, do terremoto já tinham pessoas utilizando uh, Organic Maps, que é um, um aplicativo para se fazer navegação com os dados de OpenStreetMap. No dia seguinte ao terremoto, ao sismo, estavam estiveram a estiveram a procurar por ajuda médica uh, em locais de ajuda médica utilizando os dados do OpenStreetMap em pouquíssimo tempo, sim. E, então, é, é interessante. Acá nós outros cartógrafos que temos o conhecimento de, técnico de como transformar todo que, que, que venemos em números no <laughs> final do dia são son, todos números. Entonces, y, y, solo que muchas veces nosotros no tendremos idea de cómo, cómo transformar estos números en algo, no, no, tendremos tanta idea de, la utilización de los datos, que cómo se puede <laughs> utilizar estos datos, no sabemos cómo, cómo mapear aquel árbol, cómo eh, eh, precisamente a, dónde mapear aquele árbol, pero muitas vezes a aplicação é algo mais vago para nós E, e, é interessante, quando estive em Peru, uh, venindo no, no, novamente Jéssica e Mariela, uh, eu era praticamente o único cartógrafo allá. E todo, todos estavam interessados no uso de cartografia para para, para gestión de desastres y riesgos. Entonces, es muy bacán que nosotros pondremos a cambiar experiencias y conocimientos, porque a nosotros también, también muchas veces falta el lado humano. Dale, ¿tú querías decir algo? Sí, sobre lo que platican de quién accede a la información, nosotros igual hemos identificado que lamentablemente no son solo gente con visión este, social quien utiliza estos datos, ¿no? También del lado del sector privado, tienen gente especialista este, investigando sobre esta información para, por ejemplo, saber en dónde sí o no invertir. Este, en el caso de Yucatán, por ejemplo, que se trabajó el mapeo de los cenotes como un poco de, pues desde una visión de, de, biología, ¿no? De ecología, de reconocer estos este, cuerpos de agua este, de la región. Y al final eso para qué está sirviendo? Para que empresarios privados vean dónde comprar o no terrenos, ¿no? Entonces, ¿cómo se...? Bueno, aquí yo lo planteo como duda porque no tengo la solución de cómo... Sí, información libre y abierta, pero cómo asegurar exactamente que sea utilizada para, pues, fines no lucrativos o al menos no tan depredadores, ¿no? Y, como dice este, el compañero de, de Brasil, también para la propia seguridad de quienes... este tanto genera la información, pero de las propias localidades, porque muchas veces el, desconocimiento de a dónde va lo que este activista o este universitario eh, recupera, pues no, no, se, no se socializa, ¿no? Eh, por eso la importancia también de transmitir los conocimientos y las capacidades, no solo generar la información, sino que haya gente con la capacidad de manejarla, para de ahí poder este, discernir, ¿no? En situaciones o a quién o dónde, de dónde sacó la información, no sé. Pero creo que es algo muy importante, ¿no? Porque en esa libertad, pues podemos caer en, en afectar más que ayudar a veces. Pero bueno, no, siento que es algo muy complejo, ¿no? No, sé si aquí sale la solución, pero pues es bueno tenerlo ¿no? Es, es, es, es, una cuestión muy compleja. Acá en Brasil, por ejemplo, yo soy, un, eh, yo soy un tipo que a mí me gusta mucho tecnología. Eh, y como cartógrafo, hablando de las tecnologías de, mapeo, hay una que se llama radar, que e, es capaz de, ultrapasar la vegetación. Entonces usted, puede hacer el mapeo de la superficie que existe abajo de las, árboles. Y estos datos fueron utilizados para, ayudar a encontrar oro y reservas de oro. Entonces, gracias a estos datos que técnicamente pueden ser muy interesantes, muchas personas interesadas en la exploración tuvieron acceso a saber exactamente dónde hay, dónde hay el oro y muchos de los pueblos de Amazonia se quedaron en un gran problema. Eh, entonces, sí, eh, es, es, son, son, cuestiones ah, éticas y, morales que son, son difíciles y muchas veces para nosotros que somos ingenieros, no, no se paran para pensar en estas cosas, muchas veces. <laughs> Por eso, por eso dicen que pues, precisamente los saberes interdisciplinarios permiten que no solamente los saberes manejen los criterios. Jessica, tú tienes la mano levantada. Sí, eh, quería como para, aprovechar pues el encuentro, em, hemos entendido un poquito lo que se ha venido hablando, lo de el Open Data, bueno, eh, digamos, eh, entrar a saber cada uno qué hace para, para poder contribuir, pero de pronto para que no se nos vaya mucho el tiempo, em, me gustaría como que nos cuentes un poquito más del proyecto ya eh, que es el objetivo por el cual estamos también reunidos, que queremos saber qué se está haciendo, cuál es el rol, por ejemplo, de todos los que están allí participando contigo, pues por ejemplo, estas personas que hoy nos acompañan también, si ellos tienen un rol allí eh, dentro del proyecto, en qué fase va, entonces me gustaría como que ya entraras también a contarnos un poquito más de esto y también que presentemos posteriormente pues la tarea y que ellos se puedan vincular también las personas que, crean o, que están interesadas en participar. Claro que sí. Bueno, pues los compañeros y compañeras que se han presentado acá no tienen un rol específico en, la tarea, son, digamos, la vinculación es porque yo también hago parte de la maestría en desarrollo rural en la UAM y pues compartimos ese espacio y lo que quisimos fue abrir este espacio a la comunidad porque aquí en la UAM no se ha hecho mucho, eh, muchos ejercicios de este tipo. Em, entonces queremos como abrir el espacio en la UAM para esto y también invitar a estos compañeros y motivarlos con el uso de los datos abiertos ya que estamos en, esta, eh, en este evento los datos abiertos y, y pues eh, ampliar ese rango. Em, el proyecto del Bajo Sinú en concreto, pues surge eh, del acompañamiento que, que, comenzamos a dar en el 2017 a través de un proyecto llamado Transformemos Territorios Construyendo Paz. De ese proceso eh, salieron varias cosas, pero digamos, eh, participamos allí em, en, en, aportando, digamos, ayudamos a la formulación de, de un sistema de información geográfico participativo que pudiera eh, sustentar las labores de este proyecto que buscaba eh, vincular a seis universidades, la Universidad Nacional y cinco universidades regionales de Colombia, para que eh, fortalecieran o crearan observatorios de conflictos territoriales en sus regiones y pudieran iniciar este proceso a través de una investigación en red eh, eh, de acerca de los, conflictos territoriales, un, caso, un, análisis de un caso de conflicto territorial en la región de influencia de la universidad y los abordajes tanto de comunidades como del Estado eh, de esos conflictos. De ahí, digamos, surge un resultado de investigación, que les voy a compartir aquí el enlace también. son documentos que documentan, pues esos documentos, son documentos que dan cuenta de, la, mm, pues de los resultados de ese proceso de investigación. Pero no era solamente un proceso de investigación, sino un proceso de acompañamiento también. Y pues, eh, dado que el interés de, digamos, en eso participamos a nivel personal como, como profesionales, pero eh, termina, termina el proyecto y las universidades o los organismos o las instituciones se van. Muchas veces se termina el proyecto y se acabó el acompañamiento. Entonces, habíamos tenido esas experiencias, eh, ya nos han ocurrido y no queríamos repetir la historia. Lo que se hizo fue darle continuidad a través, digamos, en el caso personal de mi vinculación con el proyecto, lo que hicimos fue invitar a, la, a, esta cooperativa en la, de la que hacemos parte, de la que soy cofundador, a continuar el proceso. Entonces, se diseñó un, un proceso de SIG participativo que no eh, que, llegó a su diseño, a su pilotaje, pero no tuvo mayor eh, eh, continuidad. Lo que se hizo fue vamos a asumir desde Redumus continuar el proceso del SIC participativo y apoyar. En el contexto de ese, de ese proceso, ustedes verán si ven el documento del Bajo Sinú, ahí se cuenta un poco de la historia de esa región, cuáles son los conflictos socioambientales que, aquí, que allí se presentan. Em, yo les voy a compartir también para que lo tengan ustedes eh, en el radar, eh, la, presentación, digamos, de lo que, digamos, una de las maneras que a nivel personal yo encontré para darle continuidad y juntar esos mundos que nos gustan y, y nuestras vocaciones y nuestros oficios y nuestras profesiones y nuestro trabajo, eh, es tratar de juntar las cosas. Lo que ustedes ven en la presentación inicial que les compartí, donde se habla de Redumus, pues lo que, lo que hemos hecho eh, a través del tiempo es buscar eh, juntar esas cosas. Eh, el activismo por los datos abiertos, por el conocimiento libre, el software libre, la cultura libre, el pensamiento, digamos, humanista y libertario, juntarlo con el ejercicio del activismo de los derechos humanos y el diálogo con, las personas que no están accediendo a, esos, a este mundo digital y que, digamos, eh, están siendo afectados por lo que se decide fuera de ellos y, básicamente, eh, si hablamos solo de mapas, pues se están haciendo mapas sobre ellos sin que ellos sepan, sin que ellos tengan el criterio de qué es lo que se está cartografiando, cómo están apareciendo en el mapa. Entonces, en ese componente, después de haber ayudado a formularlo, haber piloteado la implementación, pues eh, nos encontramos al final de un proyecto y con un proceso que la comunidad desde hace 40 años viene gestionando conflictos por la tierra y el agua. Hay unas situaciones muy complejas allí em, eh, que eh, tienen que ver con la desecación de los cuerpos de agua, tienen que ver con la construcción de em, diques, eh, artificiales para, para, digamos, procesos de ganadería extensiva, eh, con la construcción de, una, de, proyectos de desarrollo que han impactado en las comunidades eh, y, básicamente, digamos, eso es lo que también buscamos apropiar a través de vincular este caso a la investigación. Entonces, lo que, lo que yo he hecho, digamos, para que pueda poder continuar acompañando el proceso sin recursos, sin proyectos, sin acompañamiento, fue vincularlo la, a la vida de Redumus, y a la vida académica, que era el paso que, que yo venía dando, y, y, y en eso estamos. Yo quería presentarles un momento a Carlos. Carlos, si quieres nos acompaña un momento. Estamos en el espacio del, del, del, evento de, de, datos abiertos geográficos. Carlos, si quieres presentarte un poco, hay personas de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Perú, que están compartiendo y nos van a ayudar, digamos, a mapear la ciénaga grande del Bajo Sinú. Pero entonces está, cada uno se ha presentado y ha contado un poco, si quieres contar un poco de ti. Ah, pues, perfecto, no, pues aquí soy Carlos Rodríguez, eh, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, eh, es donde está adscrita la maestría en desarrollo rural, que donde están todos estos estudiantes muy este, comprometidos ya en su último eh, trimestre. Yo lo que eh, doy ese, eh, eh, docencia tanto en la maestría como en el doctorado, porque el posgrado de desarrollo rural es un posgrado integral, este tiene los niveles de especialización, maestría y doctorado, y además estoy en otro posgrado que es la maestría en sociedades sustentables, que es una maestría que, este, que tiene la particularidad de ser, estar en línea, ser una maestría a distancia, y pues que maneja temas básicamente de eh, relacionados a la construcción de la sustentabilidad, pero en un esquema muy parecido al de desarrollo rural vinculado a procesos en el campo, a procesos en la ciudad, con actores este, sociales que están impulsando proyectos. Este, en particular, los temas que trabajo eh, en la investigación eh, es eh, eh, la defensa comunitaria del territorio, la construcción de procesos de sustentabilidad y alternativas al desarrollo, que digamos básicamente eh, son los temas que trabaja también los asesorados, asesoradas que tengo en los diferentes posgrados, así que pues más o menos son temas conocidos este, que tanto en nuestro seminario de tesis aparecen recurrentemente el territorio, el, eh, cómo los actores sociales pueden incluir en los procesos de, construcción del territorio y pues de impulsar los caminos de, del desarrollo, digamos, alternativas al desarrollo, que en este caso tendría, tienen, digamos, un componente principal como propuesta de los procesos que estudian cada uno de los estudiantes. Vale, muchas gracias, Carlos. Vale, vale entonces, eh, como les iba diciendo, em, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente es vincular a, a este proceso las comunidades desde hace 40, o sea, es una historia que, que está documentada y que, que, voy a tratar de resumir para que no se quede todo en palabras y entremos a la parte del taller, pero básicamente son conflictos de larga data, ¿sí? Yo les puedo compartir la presentación que resume algunos de los conflictos territoriales y en qué consiste pues ese trabajo de investigación. No es un trabajo individual como apropiarse los datos para mi investigación, sino lo que estamos buscando es poner la investigación como una herramienta para el proceso del movimiento. ¿De qué manera? Este proyecto motivó a las comunidades del Bajo Sinú que habían sufrido, em, como, como les digo, proyectos de desarrollo planes que desde los años 40 plantearon la construcción de una represa en la, cuenca alta del río Sinú, eh, que nace en el departamento de Antioquia, en el Nuevo Paramillo. Eh, un proyecto que en el año 1996 eh, se concretó con la, reconstrucción, el inicio de la construcción de la represa de Urrá. Fue una de las grandes afectaciones, pero mucho tiempo atrás se venía desecando la ciénaga por promoción del Estado. El Estado promovió a través de esos planes con un modelo de desarrollo eh, basado en que la naturaleza, los bienes comunes deben ser apropiados e incorporados a los flujos de acumulación de capital. Em, a, eh, digamos, a expensas de eh, la vida comunitaria que, tiene pues orígenes ancestrales en esa zona. Y algo que investigadores, la misma comunidad ha apropiado como ser comunidades llamadas comunidades anfibias, que son pescadoras, agricultoras, no son una cosa ni la otra, viven, se adaptan y adaptan el ecosistema a través de técnicas que llevan muchísimos cientos de años de adaptación del medio ambiente, sin embargo estos cambios han trastornado todos su, medio, sus medios de vida y han afectado sus procesos y, y, las comunidades han dado respuestas organizativas a esto. Entonces este proyecto llega como una oportunidad, lo ven como una motivación para reactivar procesos que han sido opacados y aplacados por el paramilitarismo y el ejercicio de corrupción y de muchos eh, mecanismos violentos, simbólicos y físicos eh, de, desactivación de los procesos de vinculación social. Y entonces lo que hacen es crear un movimiento llamado el Movimiento Social Agua Contando Historias como una forma de resignificar sus luchas y eh, pues decidimos acompañar el proceso a través de, vincularnos activamente con la investigación, para tener, digamos, la, eh, excusa de, buscar las maneras de seguir allí en el territorio y manteniendo este SIG participativo eh, que se inició con el proyecto. Entonces, em, eh, una de las, de, las, de, las, de las herramientas que allí se han construido, pues desde ese momento, desde 2018, se vino, se vino trabajando en, el mapeo. Lo hicimos de manera solitaria prácticamente, pero hoy en día eh, ese proceso que ustedes ven que inició en 2018, pues continuó y hoy en día lo estamos potenciando, ya que el proceso ha madurado en el sentido de eh, poder eh, avanzar en la construcción de, de, por ejemplo, la reconstrucción de la, del perímetro de la Ciénaga Grande del Bajo Sino. Eh, un proceso que ha sido la Agencia Nacional de Tierras, es la autoridad de tierras que administra pues, estos asuntos y, había, entre comillas, extraviado el expediente, porque había intereses eh, de por medio para que eso sucediera y la comunidad con ese proceso de cartografía participativa reconstruyó los puntos de la, delimitación del, Bajo Sino y a través de eso se ha venido gestionando con esta agencia para decirle aquí sí está la información. Nosotros hace 40 años acompañamos una medición topográfica de esta área que ustedes dicen que es, eh, decían en sus informes que, era irreconocible, que no se podía reconstruir, que era imposible reconstruirla. Y lo que manifiestan es, eh, esto sí lo estamos haciendo. Ese proceso eh, ha continuado y por eso decidimos en el mes de noviembre crear la tarea para no seguir mapeando individualmente, sino hacer una medición. La herramienta del Tasking Manager de, de, OpenStreetMap nos permite medir los avances en la, cartografía de un área, encontrar usuarios en común, invitar. Bueno, esto que está sucediendo básicamente es gracias a abrir este proceso a la, a la comunidad de, voluntarios y voluntarias de OpenStreetMap. Entonces, em, les debo ahorita el enlace para la presentación eh, de, lo que muestra un poco las problemáticas en general del Bajo Sinu, em, y que es un poco el, avance del proceso de investigación que se ha hecho. Eh, este proceso, digamos, em, aunque no puedo decir que es investigación acción participativa, pero sí se, sí se ha acercado lo más que se ha podido a ese, a ese enfoque. Y, eh, y eso significa que la, la, comunidad participe en diferentes momentos eh, de la manera más amplia posible en, la definición de las preguntas, en la medición de la, de la metodología, eh, en la redefinición del trabajo y, eh, y, en, y, en, esto, digamos, eh, tiene que ver para qué se está mapeando. Les estoy compartiendo el wiki. Jessica acaba de compartir eh, la tarea. Y em, me imagino que si alguien no es usuario, ya no que no te, digamos, no, creo que todas las personas que están aquí, no sé, si, ah, si alguien no lo es, con tranquilidad que nos lo diga para que no se haya quedar atrás y no le hablemos en chino. Em, sino, sino que asumo que cada quien tiene aquí un usuario creado en OpenStreetMap y si no lo tiene, pues le invito a crearlo para que pueda, pero bueno, eso no le va a impedir ver ni aportar a la cartografía en este momento en el que estamos. Entonces, eh, si ustedes entran a estas dos herramientas, pues aquí tenemos la wiki, que pues es la herramienta eh, de inicio para vincular la tarea. Entonces, ¿para qué mapeamos la escena Grande? primero para tener una cartografía base. Yo les voy a compartir también el link del sistema de información geográfico que se ha mantenido eh, en línea y que se ha venido actualizando y mejorando y que hoy en día todavía le falta mucho trabajo eh, para vincular la cartografía comunitaria. Y una de las cosas que decían ustedes, y aquí varios lo han dicho, eh, es que se saca la información, se extrae, es un extractivismo también con las comunidades, sus datos se extraen y no, y no se les devuelve nada, no sé. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Pues que el proceso que se hizo en 2018, está muy bonito los documentos, está muy, muy, muy, interesante, incluso si ustedes ven los documentos no aparece un solo mapa porque de otra manera el proceso colectivo no dio para eso. se hizo un trabajo geográfico, se hizo un trabajo de formación, de, vinculación, de generación de, de datos, que pues es lo que ya les he dicho que ha venido eh, produciéndose o, que ha generado pues varios, eh, eh, producción de datos desde la, desde la comunidad, pero no tú necesitaba madurar y necesitaba tiempo. Entonces aquí ustedes ven la plataforma que se diseñó en el marco del proyecto, unos profesores de la Universidad Nacional de Geomática, de Geografía, diseñaron, pues hicieron un documento técnico para definir cuáles eran la herramienta que para ellos consideraban la mejor para visualizar y trabajar con los datos. En este momento yo creo que QGIS Server es la mejor herramienta, estamos buscando instalarla para también vincularla para los procesos porque nos permite trabajar en campo, trabajar con los datos y también trabajar directamente en un solo entorno, digamos, en un flujo de trabajo mucho mejor, pero estamos usando SEO Geo Network que le ha permitido, digamos, y le está permitiendo a la comunidad dialogar con los datos abiertos geográficos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de la Agencia Nacional de Tierras, de muchas agencias internacionales que están trabajando estos mismos estándares. En esto creo que fue acertado lo que plantearon ellos. lo que hicimos fue, dado que no había recursos, pues Redumus pone su voluntariado para implementar la herramienta. Ellos diseñaron la herramienta, pero no la implementaron. Se implementó pues con el apoyo de Redumus y hoy en día pues está eh, hospedada acá. Si ustedes ven el mapa del agua contando historias, hacen clic en ella. Hay unos mapas de ejemplo allí, pero aquí hay un, ustedes van a ver el mapa de... Les voy a compartir en la pantalla para quienes, quienes quieran seguirme en la pantalla. Jessica o cualquier persona si quiere interrumpirme, si me está echando mucha le vamos manos a la obra, cualquier cosa, pues me interrumpen, simplemente el micrófono está abierto, ¿vale? Mm, eh, ¿Dónde tengo acá? Creo que ahí están viendo el mapa de esta dirección no. que les ¿no? No. Vamos a ver. Creo que ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? Eh, sí, está cargando ya, ahí sí lo vemos. Ok, entonces el enlace que les acabo de mostrar pues dirige a este GeoNet, GeoNodo, GeoNetwork, esta herramienta pues que tenemos aquí, y está la cartografía social del agua contando historias. Es decir, lo que se busca es que estos datos sean de la comunidad y eh, pues un paso para acercarse a eso es ponerlos a disposición en una plataforma. Esto digamos es lo que va a ser parte de un portal del agua contando historias y la otra parte es que los relatos que se han recogido, que muchas grabaciones se quedaron allí y que las otras que hemos venido recogiendo desde el 2017 para acá pues nos hemos encargado de hacer una curar esa información y tener un, archivo de derechos humanos, un archivo de datos, documentos. Eh, eh, hay muchos documentos sobre la relación de propiedad de los predios, em, que básicamente la gente necesita y, esto es solo, digamos, una, de una, parte de la información y es la cartografía social, alimentada sobre una base. Yo les voy a dar un pequeño ejemplo, si uno se acerca por acá eh, a la ciénaga El Quemado, o a la ciénaga Las Espuelas, em, eh, algunos nombres, Ciénaga Charco Rico, son nombres aportados, toponimias aportadas por la comunidad en los ejercicios de cartografía social, que lo que hicimos fue vincularlos a OpenStreetMap. Em, de allá para acá em, ha venido un interés creciente de pocas personas eh, eh, eh, pero digamos es un trabajo, ¿por qué pocas personas? Porque no se ha hecho el trabajo suficiente a nivel comunitario para promoverlo, por eso digamos el movimiento tiene, desde el equipo técnico que apoyamos el movimiento, em, eh, se ha acordado con el equipo que coordina el movimiento un proyecto de SIG participativo que pueda tener recursos para poder hacer este trabajo de campo que digamos hemos diseñado un proceso de formación eh, y que vincula, digamos, un ejercicio mucho más activo pero algo pues maravilloso que me parece es que uno de los jóvenes de la ciénaga del Bajo Sinú, que en ese momento estaba apenas, eh, eh, creo, que creo que le estaba arrancando su carrera o a mediados de su carrera, en este momento está eh, finalizando su, su, carrera en geografía en la Universidad de Córdoba y su tesis de grado tiene que ver con su municipio, que es Chimá, ¿no? la Ciénaga Grande es, un, es, parte del complejo cenagoso del, del, Bajo Sinú, en la cuenca baja del río Sinú, y, eh, vincula a cinco municipios y tiene influencia en siete en, siete en total. Pero digamos la, parte eh, básica son, son cinco municipios. Esta es la Siena Grande del Bajo Sinú eh, y esto digamos es el ejercicio. La cartografía base de, de OpenStreetMap aporta a densificar esto. Entonces, metiéndonos más directamente pues en la tarea, lo que se trata es de eh, describir para qué se, cuáles son los, objetivos, es generar conocimientos situados de la ciénaga para la transformación de conflictos que están en el territorio socioambientales, económicos, eh, territoriales, y pues tener, formar y cualificar un equipo permanente que dé soporte al movimiento y que pueda eh, ejercer diálogos más horizontales con las instituciones que en este momento siguen siendo de forma vertical desde las instituciones hacia las comunidades. Eh, y también implementar metodologías y tecnologías para generación, mantenimiento e intercambio de datos basados en un, en un enfoque de soberanía. Y básicamente, eh, cuando entramos a la tarea, ahora sí entremos a, la tarea como tal, si hay alguna duda sobre los otros elementos que he pasado a, vuelo de pájaro, pues ustedes me, indican. Esto es un proceso abierto, no tiene un no le tenemos una fecha, y es cuando hablamos, no es un proceso de urgencia, sino está dando soporte a un proceso que se está elaborando en este momento en la escena, que es una propuesta de, eh, eh, digamos, ya hay unos planes de manejo, eh, hay unas figuras aquí, que hay un distrito de manejo integral, hay, unos, hay una parte de la escena que es un distrito especial de manejo de suelos, es decir, si hay unas figuras de rodamiento que están allí y hay unos mecanismos de, em, unos planes de manejo ambiental. Sin embargo, eh, hay otras eh, herramientas que todavía no, aunque existen, no han sido eh, llenadas de contenido, porque básicamente lo que se quiere es desde el movimiento es adelantar procesos de ordenamiento social de la propiedad, ordenamiento social y ecológicos del, uso del, del ecosistema, eh, que dialoguen con estas figuras institucionales, normativas, pero que también es un ejercicio autónomo participativo que maneje estos, estos elementos. Entonces ahí viene un reto que es, no es un mapear por mapear, sino un mapear que también tienen vinculado pues a, un proceso de ordenamiento, que esto pueda servir para que a futuro pueda eh, pues eh, hacerse una gobernanza de los bienes comunes en este territorio, que tenga en cuenta los saberes, la, cultura ambiental del territorio y también aborde problemáticas y contradicciones que hay en, que, pues, que han llevado ¿no? hay, hay, a que básicamente las ciénagas se estén reduciendo. Em, a, eso apunta, ¿no? Entonces esta tarea, si vemos, nos dice, ¿pueden decir quién ya ha mapeado en esta tarea o, quién es, o para quién es nueva la tarea? ¿Alguien ya ha mapeado en la tarea? que nos pueda decir un poco, oiga, yo vi ya vi las instrucciones, que nos pueda, pues para que yo no hable tanto, sino que nos diga, mire, yo o no he mapeado, pero ya vi las instrucciones, pero no me parecen claras en esto, eh, porque digamos lo primero para arrancar es, esto es una invitación a hacer un mapeo participativo para densificar la base, la base cartográfica, ¿no? la cartografía base. Pero también el territorio tiene unas particularidades y ahorita les voy a mostrar dos ejemplos de esas particularidades y, digamos, en cuanto a lo que decíamos ahorita, en la parte biológica hay cuerpos de agua que han sido modificados artificialmente, hay cuerpos de agua que se ve el rastro, hay fotografías aéreas que muestran una época de creciente, pero hay otras que pueden mostrar una época de, estiaje o de sequía de eh, disminución de los niveles del agua. ¿Cómo mapear eso? ¿Con qué etiquetas mapeamos la temporalidad de esos cuerpos de agua? Un cuerpo de agua que ha sido modificado, que yo puedo ver la traza que tenía, pero chan, le metieron, lo cortaron, hicieron un terraplén, un jarillón que, que criminalmente está modificando para desecar esa área. ¿Cómo lo mapeamos? Tenemos muchas preguntas de entrada. Yo quisiera... Eh, ahorita eh, Jessica está levantando una mano precisamente para esa pregunta que hago voy a, invitarles en este documento que he compartido al inicio, que es donde estamos haciendo el registro. Mientras Jessica habla, yo voy a mirar un poco quiénes se han registrado, qué preguntas hay. Em, y les invito también a que eh, nos ayuden a documentar mejor esta tarea, a mejorar las instrucciones de la tarea, para comenzar por ahí, cómo mapear, eh, como les digo, es una tarea que no va a terminarnos una ventana de tiempo como una emergencia que es ya, sino que está planteada tampoco a que no tenga final. Esta es una tarea que tiene, eh, eh, que estamos determinando la, temporalidad, em, que va a ser en los próximos, digamos, en este, durante, durante, si estamos en el mes de marzo, estamos dándole un tiempo para que se, se concluya en, en el mes de junio. Eh, cosa que podamos tener otra etapa, otra fase, en una nueva tarea que pueda profundizar sobre algunos objetos específicos, pueda eh, corregir algunas cosas que, hayan, que sean necesarias, por ejemplo, desde el punto de vista hidrológico, biológico, eh, geográfico, que sea necesario abordar si pensamos que esto sí nos pueda servir para un proceso de ordenamiento ecológico y social del territorio. Dale, Jessica. Eh, no, pues yo no, no estaba como levantando la mano em, para responder a esa <laughs> pregunta porque me parece muy difícil. Pues no, no tengo en este momento una respuesta, eh, sino a lo que mencionaste de si alguien había ya mapeado. Eh, pues quería como dar mi opinión, pero bienvenida a las personas si de pronto han estado también en esta tarea eh, editando información, pues también los invito a que opinen. En mi desde mi percepción, yo, eh, bueno, no sabía primero de esta tarea, solamente cuando entré en contacto contigo fue que me enteré, me pareció pues de, de mi interés, o sea, y sí me, me, motivó como entrar a mapear, pero lo primero que, que veo también es la necesidad de construir una guía de mapeo porque pues es, un, es, una tarea muy grande, que tienen un área muy grande y aparte de eso pues implica todo lo que ya has mencionado de los cuerpos de agua, em, que pues de por sí son, son digamos, em, entidades que ya son muy complejas porque eh, tienen un, un, como un estado muy transitorio, ¿cierto? Como lo venías mencionando, y que incluso están em, vinculadas también, digamos, esos estados, no solo a su estado natural, eh, no sé, e, el estado natural de pronto de un cuerpo de agua eh, que puede estar influenciado por diferentes variables y que puede cambiar, eh, pero también por una influencia antropogénica de parte pues de las actividades em, humanas que hayan alrededor, ¿cierto? Entonces, a mí me parece muy complejo mapear, por ejemplo, en la parte que dice, eh, pues, mapeo de los cuerpos de agua, del agua, pues, porque si se van a la tarea y se ingresan con su usuario, ya pueden ver en la parte de las instrucciones que dice, se necesita mapear elementos como edificios, agua, uso del suelo, vías, cambios hechos por, el hombre, lo entiendo yo así. Entonces, eh, pues una persona, un, un principiante o un mapeador que de pronto no tenga mucha Em, mm, incluso siendo mapeador avanzado, pienso yo, o sea, porque cada territorio tiene sus condiciones diferentes y creo que también dependiendo de eso, incluso hay grandes... Em, discusiones sobre qué etiquetas emplear en algunos casos dependiendo del país y de las zonas en OpenStreetMap. Entonces sí pienso que no lo estoy diciendo como para el proyecto como tal, bueno, o también, sino que eso debería ser parte también de las personas, por ejemplo, que nos vinculemos o que, o que queramos eh, abordar un poco de esto, porque si no, pues va a ser información que que en vez de pronto de aportar un poco a confundir, no sé, de pronto a los procesos eh, vinculados a los objetivos que tiene este, este mapeo. Entonces yo creo que es muy importante eh, empezar también como con una guía de mapeo o que por lo menos, eh, no sé, hagamos unas mapatones donde nos dediquemos todos a mapear a compartir dudas y esto cómo lo hago y cuál sería la mejor etiqueta para esto porque es mapeando donde uno empieza con tantas dudas. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrar a una tarea, pues a una de estas tareitas que es eh, uno de los cuadritos eh, que lo pueden ver si lo están eh, observando en el Task Manager. entonces uno entra a uno de estos cuadritos, eso se le llama una tarea, pues me imagino que todos están ya relacionados con esta plataforma del Task Manager. y por ejemplo, mientras más uno se acerca obviamente a la ciénaga, que es, es una entidad como tan compleja, llena de cuerpos de agua, pues uno entra en esa dificultad de, bueno, que qué etiquetas utilizo, hay varias etiquetas para, para los cuerpos de agua en OpenStreetMap, también, por ejemplo, para pantanos, o sea, hay muchos tipos, eh, digamos, también de, mm, de, etiquetas que podrían representar diferentes tipos, eh, no sé, de, elementos aquí también que están relacionados con, lo biológico, por ejemplo, el tipo de ecosistema o el, o el, no sé cómo, sí, como el tipo de ecosistema. Entonces, hay, o sea, son muchas dudas, muchas dudas y yo creo que eso sería lo principal para que la tarea pueda avanzar eh, una guía de mapeo. Y en mi caso lo que hice fue irme un poco más a las, a las partes eh, de los límites de la tarea, es decir, como alrededor, porque ahí es donde, digamos, me podía mapear más fácil los edificios, se podía ver desde la imagen satelital también algunos estanques eh, o cuerpos de agua que era más fácil como etiquetar, pero ya si me iba como más al centro de toda esa imagen eh, completa de la tarea, donde están todas las divisiones, era mm, bastante complejo, o sea, no me atreví a a realizarlo ahí por lo mismo, porque no había una guía y creo que eso sería importante empezar pues como a trabajar en esto o como lo digo, pues si no es posible porque sé que esto implica tiempo, aunque si hay que dedicar tiempo a establecer o, no a establecer, sino que si ya lo hay, pues eh, compartir esa metodología en cuanto a las etiquetas eh, que esto quede público, porque la, la, mm, esta tarea es pública, entonces si cualquiera va a entrar, pues la idea es que tenga también ese conocimiento y que esté en, dentro de la wiki eh, como parte de eso, pues la guía. Esa era como mi, mi observación, pero es decir, no como una observación como que al, eh, faltante, sino en la que una oportunidad para que todos trabajemos ahí, y también aprendamos hacer esto. Pues si es que no hay de pronto ya algo específico, una guía de mapa específico para esto, porque si lo considero particularmente complejo, pues es, es complejo. super Jessica, porque eso es, creo que no hemos hecho pública la tarea, de hecho ni siquiera el grupo de OpenStreetMap Colombia se había compartido. Eh, lo hemos trabajado con Andrés Gómez eh, el tema, pero no se ha hecho público de pronto con esa intención, sabiendo que hay que pilotear primero bien la tarea para que se haga bien. Lo que sí se ha hecho es contactar a los maperos que se encontraron eh, con alguna actividad en la zona y contacté por el, mensajería de, OSM a esos, a esos usuarios invitándoles a trabajar en la tarea, ¿no? Y pues al ponerlo público en el, en, el hot, pues obviamente aparecen maperos que comienzan a, hacer la tarea y los hemos ido contactando. Creo que eso es clave lo que, lo que estás mencionando y no todo está documentado, no todo está resuelto. Se ha comenzado muy, muy pero digamos sí hay un compromiso eh, en, en generar esa documentación, eh, de manera comunitaria y poder hacer una curaduría, digamos, con una responsabilidad, digamos, sí, yo eh, personalmente estoy comprometido a poderlo hacer para que esto tenga un buen fin, para que podamos incluso vincular personas de, de eh, lástima el compañero de, geografía que les menciono a la Ciénaga no se ha podido conectar en esta oportunidad, esta sesión, pero digamos trabajar con gente también del territorio que nos ayuden a, a visibilizar. Yo he recorrido la zona eh, por supuesto, pero la gente que vive allí pues tiene un mayor reconocimiento, ¿no? Ellos también tienen unas, pues unos saberes y, nos pueden ayudar y eso se va vinculando con el tema de las etiquetas. Entonces, em, em, ah bueno, em, yo quería saludar a, Maya de la UAM que, Coajimalpa, que también está en México, que está conectada, Quería saludar a Juan Diego Ibatá, que está en Medellín, Colombia, y David Dueña, que también han dicho pues, por el chat cosas, se han presentado. Eh, para responder a tu pregunta, si alguien más no, tiene alguna otra pregunta, eh, lo que tenemos hay que mejorarlo definitivamente. En la wiki, yo le quiero invitar a las personas que quieran ahorita comenzar a mapear, pues eh, entrar a una, a una tesela y comenzar a mirar a observar qué hay allí en esa área, en, esa tesela en la que están comenzando a mapear, es decir, que hagan el procedimiento y para responder a tu pregunta, pues lo voy a ir haciendo como eh, metiéndome a una tarea, ¿no? Entonces tú dices, bueno, en las instrucciones son muy genéricas, esas instrucciones hay que mejorarlas. Yo les invito a que hoy y también de nuevo a las personas que están conectadas que puedan ayudarnos a escribir porque de pronto yo no voy a dar con el mapa o Jessica tampoco lo va a dar, eh, pero la invitación es que a, muchas manos podamos eh, ayudar. En la parte final del documento, en memoria de la primera jornada, estoy poniendo esto, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, dice, se requiere documentar la tarea, hacer una guía, una guía más completa del mapeo, ¿sí? y mm, de hecho lo que se ha puesto en el chat no está acá. Y eso hace parte como de estos ejercicios que podamos dejar una memoria de eso. Mm, y, em, y, aquí, digamos, se invita, en las instrucciones se invita a mapear eh, con unas, eh, sí, las etiquetas son muy básicas, ¿no? Son muy genéricas. Se invita a mapear eh, edificaciones, cuerpos de agua, en genérico, y pues eso no es así tan fácil, porque también nos hemos encontrado, no solamente por las características, que es la parte que yo tengo, pues, eh, que sé menos, pero hay una necesidad de conocer esto y de, desde los compañeros que manejan el proceso en la, en la ciénaga, hasta pues quienes estamos haciendo también una investigación sobre el tema y es conocer bien las particularidades, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, nos decía las edificaciones, el agua. Eh, si vemos la wiki, en la wiki eh, tenemos algunas herramientas y algunos requerimientos especiales, que es lo que, lo que yo he puesto, ¿no? Les he llamado así. Entonces, ¿qué es lo que hay sobre ese detalle que, tú ves que hace falta? Em, hay uno, uno se hizo un trabajo de una zona muy limitada de fotografías con mapillary eh, que se tomaron entre 2018 y 2019. Eso ayudó un poco a, tener fotografías a nivel, pero pues no, no, es un ejercicio muy vasto y al cual, digamos, con otras herramientas como eh, eh Street se, podría, se podría continuar eh, de una manera coordinada con personas en terreno. Em, lo otro eh, que nos ayuda también a mapear, pues es poner, a, eh, vincular, eh, y eso lo vamos a hacer en la tarea para que sea un poco más explícito. Como tenemos una capa, en español no sé cómo se dice esto, WMS, pero es una capa que lo que ustedes ven de la cartografía social que les mostraba ahorita en el, mapa, que tenemos, que tenemos en, la, en ciénaga, estos datos, pues se pueden vincular a OpenStreetMap, ¿no? Yo los puedo visualizar desde OpenStreetMap entonces, nosotros tenemos un, servidor de teselas eh, con, esas, con esa cartografía social eh, en, una herramienta que se llama GeoServer. Esa es la que le sirve a Geonodo. Geonodo toma de ahí, pero yo desde cualquier SIG, incluido OpenStreetMap, puedo retomar esa, esa, esa cartografía social. Yo podría, por ejemplo, está aquí una capa que está agrupando o podría tomar alguno de los objetos para ayudarme a mapear. Eh, por ejemplo, eh, si yo quiero eh, centrarme en usos, usos, podría tomar la, capa de, usos y ver cuál es la, cuál es la, discúlpeme, cuando tomamos una capa, lo que hacemos es tomarlo desde aquí, el enlace general, y este es el, el servicio de de teselas de, mapas, ¿no? Entonces, lo que yo, lo que yo hago para vincular este, este servicio es coger el enlace que está acá y lo que podemos hacer es una, una, mejora en la tarea es incluirla como mapa base si, pues, si vemos que eso técnicamente nos va a ayudar, ¿no? Eh, tenemos mm, otra herramienta que es lo que dice es un grupo de Telegram eh, un grupo de Telegram para coordinar, digamos, eh, para conversar sobre esta tarea en particular. Es decir, las personas que están interesadas, que están mapeando, que estamos invitando a todas las personas a que se vinculen a ese grupo de Telegram, pero también hay una lista de correo, que la gente ya casi no usa las listas de correo, pero también está la lista de correo, y podemos coordinar, establecer diálogos que vayan más allá de estas jornadas, sino que, nos permitan ir un poco más allá. Entonces, eh, en la parte de imágenes y en preferencias de imágenes de, no sé qué editor usen ustedes, eh, le podemos vincular, eh, creo que no lo había hecho hasta el momento, esperemos que no nos falle aquí nada, em, porque aquí nos debería mostrar las capas, y Esperemos que sí, o si no, pues lo haremos en otro momento. Pero básicamente desde OpenStreetMap se puede, se puede, mm, se puede obtener, digamos, eh, esta, esta, visualización. Pues ¿para qué nos puede servir? Para tener una referencia adicional de datos tomados con comunidad acerca de la, de la información que está allí contenida. Aunque creo que eso no va a responder de todo tu inquietud. Ahorita no me sale, eh, tengo que mirar si es que lo estoy poniendo mal la, dirección eh, para retomarla bien. Tranquilo, Miguel. Yo creo que eso puede ser una de las cosas precisamente, pues no sé qué porque algunos eh, estamos familiarizados un poco más con Josm, aunque yo la verdad utilizo más el IDE, o sea, yo no es que últimamente me estoy conectando un poco más con el mapeo, pero estaba, era más de una usuaria de descargar y utilizar. <laughs> Eh, ahora me estoy vinculando más como con aportar y nutrir también al mapa, pero eso puede ser también incluso una de las cosas que se empiezan a hacer ella, eh, eh, pues participando como ya un poco más activamente en, esta tarea, ¿cierto? De mostrarnos cómo se podría vincular esto, por ejemplo, desde JOSM, porque a mí aparece un repositorio muy importante. Yo pues personalmente no sabía que se que se podía hacer de esa forma. Entonces, se podrían hacer en detalle después, ya cuando hagamos, por ejemplo, una actividad de, de Mapatón y, todos nos podamos vincular y compartir eh, toda esta información. Eh, sí responde un poquito a, digamos, a... Em, no, no, preocupación, sino como una de las, de las cosas que se debe tener en cuenta para que, para que, digamos, el mapeo de esta zona pueda ser adecuado eh, pero también creo que es importante, no sé hasta dónde habrán ustedes llegado hasta ahora, si está en construcción, pero también es importante pues mm, ver... Em, en el caso, por ejemplo, de las etiquetas de, esos, de, de estos cuerpos de agua o de estas zonas que pues eh, intrínsecamente transicionan, ¿cierto? O sea que hay un movimiento y en un momento, por ejemplo, puede haber un cuerpo de agua que se mueve a un lado y después puede haber un cuerpo de agua que se mueve al otro, que cambia en, en no sé, en amplitud, o sea, son cuerpos muy dinámicos también, ¿cierto? Entonces también mirar porque... Creo que una de las discusiones también que se, tiene alrededor de eh, el mapa de OpenStreetMap es que se alimenta también como no tanto eh, un evento, sino como algo un poco más, em, no sé si llamarlo estable, pero más, eh, no, encontraría como la palabra, pero creo que se me entiende la idea, ¿cierto? Porque hoy lo podemos mapear de una forma, de la forma, por ejemplo, que el repositorio que nos lo está mostrando, sea el repositorio que se consigue allí con las personas en la comunidad, o sea una imagen satelital, o sea un dron. Pero pues habría también que tener un compromiso entonces de estar modificando si es que se quiere mapear estos cuerpos de agua, eh, de estar modificando o actualizando esa información, pues porque son de transición, o sea, un cuerpo de agua nunca va a ser el mismo y menos si hablamos, por, por ejemplo, de una condición como la de, las ciénagas eh, y este complejo tan grande como es eh, esta, esta que está ubicada en, en el departamento de Córdoba. Entonces, se me viene también como ese pensamiento que creo que sería importante también tenerlo en cuenta eh, dentro de las actividades que van a tener, pues como para el mapeo de esta zona. pues es un pensamiento, no sé. Em, sí, eso te quería decir. No sé si alguno de las personas que está acá eh, he visto que se están eh, bloqueando algunas tareas, o sea que, bueno, dos, eh, hay, no sé, dos personas que están simultáneamente em, trabajando, tienen alguna, también algo que mencionar, ya han hecho como una exploración visual y tienen algo, un, no sé, algo que quieran que aquí también tengamos en cuenta porque podemos de pronto también ir cerrando esta reunión. Eh, pero podemos programar, por ejemplo, una mapatón ya para, para hablar de estos aspectos un poco o, o irnos a mapear. Yo lo que haría, pues, o lo que pensaría que sería lo más adecuado, no sé, pues desde mi ignorancia y, de forma pues muy solo como un consejo o lo que yo pienso que se podría hacer inicialmente es empezar de lo menos a lo más, es decir, empezar desde lo menos complejo que sería simplemente añadir edificios, vías y tal vez estanques que eh, desde una imagen satelital pueden tener menos cambio en el tiempo, por ejemplo, e ir... Eh, a lo más complejo que es ya después de tener una discusión de cómo se va a manejar lo de las etiquetas de esos cuerpos de agua o los repositorios, pues ya empezar a, a llegar allá, ¿cierto? Pero em, no sé, pues pensaría que, que para empezar a nutrir el mapa podríamos ir desde lo menos mientras nos, y mientras se va uno eh, vinculando mucho más con todo lo que debe tener en cuenta al mapear una zona como esta, pues llegamos a lo más. Y creo que eso también es congruente con la formación o con la... Em, con, con la necesidad de que las personas que se vinculen con una actividad de mapeo tengan en cuenta, porque como tú lo mencionaste en algún momento, no es solo mapear y ya, sino que todo eso es lo que se debe tener en cuenta para antes de mapear un proyecto y es lo que ustedes también, las personas que estamos acá eh, interesados puntualmente en esta actividad o actividades similares o proyectos que se puedan realizar, también eh, similares o retos que ustedes quieran abordar, pues deben también pensar. No es solamente hacer una mapatonilla o, vamos a hacer esto, sino que es pensar en todo lo que, lo que implica hacer eso, en los actores que hay allí, comunidad, entidades, en la dinámica también de lo que se va a mapear para entrar también a, nutrir ese mapa y poder contribuir de la forma pues que realmente eh, aporte, ¿cierto? Entonces es como eso, ya dejo de hablar porque yo también hablo mucho y no sé, le quisiera dar como la palabra si Miguel está de acuerdo a otras personas de pronto que estén mapeando, que quieran hacer unas últimas eh, contribuciones o preguntas o aportes, ideas y para que vayamos también cerrando eh, con el compromiso tal vez de hacer una mapatón pronto o de seguir pues en contacto o de vincularnos al grupo de Telegram para realizar no sé. Sí, gracias Jessica. Antes de que eh, me parece muy importante escuchar a otras personas que nos quieran eh, comunicarnos estas inquietudes, yo solamente eh, quería como para completar la parte de las herramientas, hay, hay, hay unas cosas que se han tratado de hacer para avanzar en eso. Uno, en cuanto a las construcciones, hay una particularidad en esta zona que es la, estos kioscos, que se trata de poner una foto de un ejemplo, aunque no está muy, eh, no se puede visualizar tanto, pero creo que eso es parte de, mejorar la documentación. Son kioscos hechos en paca, en, con techos de palma, que están por lo general en la parte de, detrás. Si yo tengo una construcción, en, si es en cemento adelante, por detrás está un kiosco que es como la práctica tradicional y es muy común en estas zonas. Y lo mismo los baños a, al aire, afuera de la, de la, construcción de la casa. El tema de, de, las de los zonas de cultivo. Aquí hay un ejemplo de las zonas de cultivo y pues ah, falta un poco eh, poner un poco más la descripción de por qué es la particularidad, ¿no? Es, por lo general estas zonas de cultivo, hay unas zonas que... Eh, eh, eh se modifican también, incluso muchos son los patios que dan a la ciénaga, entonces eh, las áreas son diversas, de diversa, eh, pues de superficie, la superficie tiene, áreas diversas, tiene formas diversas, y corresponde a usos. Tener en cuenta un poco cuáles son los usos locales, tenemos la información de cuáles son los usos locales, los productos locales y con un ejercicio un poco más detallado, incluso concentrándonos en algunas zonas ya que es un área muy amplia, podemos concentrar incluso en algunas parcelas, en algunas zonas, donde podamos trabajar con gente del lugar, eh, que podamos hacer un reconocimiento más detallado de la zona, incluso no se trata de mapear toda la ciénaga, sino inclusive comenzar por áreas eh, puntuales focalizadas. Lo otro tiene que ver con el tipo, lo que decías, estas áreas eh, que son jagüeyes o pozos que son más mm, relativamente más fáciles de, mapear, lo que hemos hecho es crear unos eh, eh, presets o, predefinidos. En estos predefinidos que están en la aplicación, que ustedes encuentran también en la, búsqueda de predefinidos, cuando yo voy a, buscar esos predefinidos, me aparecen una serie de pues, de todos los que están cargados en la base de datos en la, en la wiki. En la wiki hay una sección donde ustedes pueden crear incluso predefinidos eh, que no existan. Nosotros creamos eh, dos, em, tres, eh, tenemos tres. Uno, Huawei, que está vinculando las etiquetas, son varias etiquetas que, y que eso faltaría ponerlo más públicamente allí, más explícito. Si ustedes ven el Huawei, Em, este preset vincula varias, varias eh, etiquetas, están los, em, los eh, las áreas de manglar, que también digamos lo que se ha hecho es, y eso necesita pues un diálogo con las personas que saben del tema para ver si se necesitan, si no son esas etiquetas, si no son, y también el de cultivos de palma. Esos son tres presets que, que hemos creado y por ejemplo le facilitan al usuario que si yo voy a hacer un ejemplo de esta área, la, dibujo acá, entonces yo no sé qué área voy a poner aquí, si esto fuera un Huawei, pues yo simplemente voy al predefinido eh, que descargué, que creamos para este fin y podemos crear nuevos presets, simplemente si hay un cambio en, en el source y ya miren que en el Huawei ya me vincula eh, el nombre, la descripción, si es intermitente o no, si es eh, la etiqueta, en este caso natural water, podemos ver si está bien etiquetado o no, podríamos haber cometido errores en eso y mejorarlos. Em, eh, y como la etiqueta agua y pozo, ¿no? Ese es el, ese es el, el Huawei, por ejemplo. Entonces ya, yo ya tengo eso y no tengo que ver cuáles son las etiquetas que voy a poner allí. O por ejemplo, si en cambio yo voy a eh, lo mismo con un cultivo de palma o con, el, o, con eh, un, área que tenga eh, manglar. En este caso no hay manglares, pero está unido a, la, al otro a la otra la parte, la parte de desembocadura, que digamos en, un, momento vamos a, a, tener que ampliarlo hacia esa zona de la desembocadura del Bajo Sino eh, pues allí es donde se está mapeando estas zonas, ¿no? Y aquí hay una fuerte, ha, ha habido un crecimiento en los cultivos de palma en esta zona, entonces pues digamos también ha sido interés nuestro mapear palma en diferentes lugares, hay Federico Explorador, es otro usuario de OpenStreetMap Colombia que ha mapeado mucho los cultivos de palma, entonces em, ahí nos juntamos con en eso y digamos en este caso he creado estas tres presets para ayudar al mapeo, ¿no? Y así podemos ir creando cosas que faciliten el trabajo y en diálogo con las personas que saben del tema. Entonces, eso es lo que les quería, como mostrar. Eh, mientras hablan los compañeros y compañeras, yo me voy a sentar como en un área que, del área de la, comunidad de San Pablo, que he mapeado para ver un poco eh, gráficamente, mientras, ustedes hablan, cómo se ha mapeado esa zona. Em, dale aquí. Eh, estaba revisando la tarea en el Tasking Manager y, a ver, el, reto, el reto geográfico me parece abismal. Es un pantano muy, muy grande, además eh, estaba el punto, el, factor de, la, bueno, del tiempo, ¿no? O sea, cambia, ¿no? Estaba comparando, ¿no? Pucha, con, con se ve distinto, con Bing se ve distinto, con, con todo se ve distinto. Entonces, había que ahí conversar tanto con los locales acerca de, bueno, de cómo lo mapeamos, ¿no? Y también de cómo sería la mejor forma utilitaria ya, porque tenemos la, eh, idea de largo plazo de que esto sea utilizado para, bueno, para el beneficio de, todos, ¿no? Eso por un punto. Después también, este, eh, estaba revisando también el mapillari, hay muy poco mapillari y debería haber mucho más, más, mapillari, especialmente en la zona, ¿no? Porque o sea, yo en la, imagen satelital puedo ver eh, ciertas formas, pero ya en, el, en cambia mucho el, tema, ¿no? Esto especialmente lo hago hincapié porque en el último proyecto que hicimos acá en OpenStreetMap Perú, eh, en el último evento también, en el que, en estaba eh, pasó algo muy curioso porque llegamos a reunir un equipo así, este, multinacional, de muchos lugares. Entonces, lo que hicimos fue, en Cusco, teníamos un arqueólogo que usaba OpenStreetMap. Acá también, acá, también había, hago el punto porque el arqueólogo era, bueno, hacía OpenStreetMap, he visto la tarea, también hay sitios arqueológicos. Entonces, el punto es, eh, este arqueólogo eh, estaba mapeando, o sea, no, salía muy bien, pues necesitaba apoyo, hacía, hacía la cosa solo, entonces este, a través del evento nos reunimos y ya todos juntos elaboramos un protocolo, ¿no? Dado que yo estoy en Lima, eh, también está en Brasil, no tenemos un grupo en, en Ucayali, en Amazonía, entonces empezamos con el Cusco. Él, él y una, persona más nada más estaba en, en, Cusco, en el terreno, en campo, me refiero. Entonces, la mejor forma para generar datos actualizados, porque tengan en cuenta que, bueno, al menos nuestras fotos son muy, muy antiguas y de mala calidad. Eh, entonces, este, él tomó muy, muy, muy, muy, muy, muy buen mapillari de la zona. Todo prácticamente, digo, o sea, a ver, puedo cumplir de casi, ¿no? Eh, no, ah, dónde, no, dónde se comparte pantalla acá? Porque quiero mostrarte mm. eh, no, tengo la opción yo. A ver, te pasar el link nada más. Un, icono que está como a la derecha, que tiene como un computadorcito, ¿no lo tienes? Me sale minimizar presentación nada más. O será porque no es porque yo soy Ah, no, no, no tiene que ver. <laughs> ya, no importa. Hola, Jessica. Creo que tienes que darle ahí sobre King Crispe, clic en la izquierda. Tú eres administrador. Ah, no, Miguel es el que es administrador. Los que son cuadritos de administrador, Miguel le das clic sobre King Quispe y ahí te, te a aparecer Make Presentator. Ah, ahora sí, ah, muchas gracias. Gracias, Andrés. No te, ah, no, no, te ha visto, no, no, qué bueno que estés acá, gracias por estar. Sí, eh, siguiente con el punto, muchas gracias Andrés por, dejarme compartir pantalla, por Este, esto, ¿no? Así era inicialmente este, la zona, tenía muy poco mapillary. y entonces él ya, con solamente estaba él y una chica más, empezaron a mapear todo, todo, todo, todo, todo, todo y eso, eso ayudó mucho porque en, el, en la imagen satelital los caminos eran, no, no, se notaban prácticamente, ¿no? Entre la maleza, entre el, licho y toda la paja, no, se, notaba el camino. Entonces eso, eso ayudó demasiado, literalmente, ¿no? Además ya pudimos este, mapear mucho la zona. Había muchos sitios arqueológicos, es una, es una incaica, ¿no? Entonces había muchos sitios arqueológicos y él ya como arqueólogo hizo su llama, ¿no? Y, y se puso a detallar así los muros, los muros incas, ¿no? Entonces hubo una muy buena complementación entre el trabajo remoto, o sea, el mapeo de, acá, y el trabajo en campo, ¿no? Entonces yo creo que acá también se podría hacer eso, porque es lo mismo, ¿no? Es un rato importante. ¿no? Eh, luego de eso estaba viendo, hay muchas muchas casas este, cercanas a, a, la tarea, ¿no? Eh, entonces yo creo que es, es, obvio que, bueno, por lo general deben haber inundaciones acá. Entonces ese, ese punto de gestión de riesgos del desastre es un punto que también hemos estado tocando mucho eh, y ahí podríamos instalar algo, ya especialmente con la comunidad, ¿no? Eh, bueno, eh, a eso yo no, yo no decirlo mucho, tú Miguel me dirás, ¿no? ¿Cómo es el problema de, gestión de riesgos de desastre aquí? ¿Qué tan comunes y impactantes, ¿no? En daños son las inundaciones o las lluvias que vayan, a ver, porque es una zona que crece y decrece constantemente. aparte de, bueno, ahí, ahí justamente surge una oportunidad, ¿no? Para trabajar ya directamente con las personas de ahí y empezar, y también por último quería hablar de acá. Eh, Rudyard, que era el arqueólogo que estaba en curso, que, que movió todo prácticamente, eh, llegó a, a bueno, Tambomachayo es una comunidad campesina, ¿no? Entonces él les habló, les dijo, oye, mira, tengo esta idea, soy arqueólogo, de aquí, te puede ayudar bastante, eh, principalmente por las áreas de cultivo, porque sus áreas de cultivo están, este, no están mapeadas, ¿no? Y ellos querían saber cuánto más o menos metros cuadrados tienen, ¿no? De papa, de haba, cosas. Y bueno, él fue, se reunió con los, con los este, comuneros de la comunidad y ya, firmaron, hicieron un documento, todo bien formal, ¿no? Entonces, este, inclusive la comunidad les ayudó con gente, ¿no? O sea, estos caminos, por ejemplo, los caminos de Mapillari, no muchas veces lo hizo solo, lo hizo acompañado. Ustedes sabrán, ¿no? el muchas veces este, agreste, eh, son montañas de más de 3.000 metros, entonces son agrestes, y ya por eso iban con gente, ¿no? Entonces, ahí significó una oportunidad, ¿no? Porque a partir de de, la, de una reunión con la comunidad directamente, sí, es una reunión muy, formal, muy, muy, de comunidad, y se, se presentó el proyecto, este, ahora ya están, ya están viendo, bueno, ahora el proceso va en, en la etiquetación de, áreas de cultivo con Street Complete, ya, ya en campo también, muy trabajo. Y por último, ya, lo de, Griega también de Wikipedia y Wikimedia, ¿no? Dado que es un sitio de valor geográfico, histórico, todo, este, yo creo que pueden abrir la, ventana. Bueno, hay colegios en la, en la comunidad, hay colegios aquí. Hay, bueno, no creo que haya universidades. No, bueno, tampoco sé el problema de, de, internet, ¿no? No sé qué tan buen internet haya aquí. Espero que uno bueno. Porque, por ejemplo, nosotros acá en Perú también queríamos entrar un proyecto en la Amazonía. Entonces, el internet nos, nos tiró al piso todo, ¿no? Tuvimos que usar allá y pues, y así. Entonces, eh, recortó mucho las potencialidades. Pero me parece que aquí, o sea, justamente por, por el valor histórico de la zona, y la, el sentimiento de identidad que pueden llegar a tener las personas de aquí. Se pueden entablar a lo mejor una política ya educativa al respecto de esto, con uso de Wikimedia, Wikipedia, ¿no? Eh, no sé, ustedes imagínense a los niñitos este, elaborando, bueno, aportando, ¿no? Ciertas maneras, Obviamente no van a este, cartografiar, ¿no? Súper así máster, ¿no? Como se acabó con la accesibilidad, pero este, sí es importante para dejar una huella, ¿no? De, lo que se está haciendo, como memoria, como memoria histórica, ¿no? del proyecto y es este, para atar vínculos, ¿no? Para atar nudos y ya a, futuro, no sé, pues, esto que vaya creciendo, ¿no? Ya se forme a, lo mejor una comisión dentro de la comunidad y así, ¿no? Y ya haya más oportunidades y se pueda, se pueda hacer más cosas. Pues, Genial, Muchas gracias. ¿Tú podrías poner el enlace que nos compartiste ahorita, lo que mostraste de la documentación que hicieron y ese proceso para conocerlo, por favor? Muchas gracias, Ken. Bueno, yo no sé, yo creo que, mm, no sé qué piensas, Miguel, pero creo que ya es momento de que vayamos cerrando. Em, Mm, siempre llevamos ya <laughs> dos horitas aquí, yo tengo ya hambre, en Colombia son la una. Entonces, eh, bueno, ya no sé. Son las 15 acá. <laughs> tú ya almorzaste, tú ya almorzaste. Sí, sí. Ah, <laughs> bueno, Y en México a las 12, ¿cierto? Ya, sí. Y aquí la costumbre almorzar a las 2, entonces todavía, yo, a mí todavía me da hambre <laughs> a la hora colombiana. Mi, estómago todavía está con la hora colombiana. Bueno, en todo caso, les agradecemos mucho a todos por haber estado aquí. Espero que hayan pues aprendido, disfrutado también de esta, de esta sesión, de este espacio. Muchas gracias a Miguel, muchísimas gracias por, por habernos eh, dado, brindado un poquito de tu tiempo también para compartir esto que están haciendo. Yo pues personalmente sí eh, bueno, el tiempo que me pueda dedicar también quiero estar como mucho más activa en esta, en, este, en esta tarea, en el proyecto en general. Invito a las personas que estén interesadas eh, interesados también en participar más activamente a contribuir, no solamente editando, sino también como lo hizo que, por ejemplo, aportando información sobre que cómo se ha hecho en otras partes, sobre ideas de cómo se podrían de pronto abordar algunos elementos necesarios. Entonces, pues esa es la idea de que creemos estos espacios dentro del cafecito de Jotmappers también, de que ustedes presenten lo que están haciendo, de que, de que traigamos proyectos, eh, situaciones en las que podemos también aportar en las que hay también un rol importante de mapeo abierto y de los datos abiertos para que pues todos nos nutramos bastante y todos también podamos aprender y seguir pues abordando eh, otras cosas, pero con elementos que nos comparten como comunidad, ¿cierto? Entonces, em, pues quería pedirles a las personas también, si, si te parece, Miguel, que tomemos como una fotico, eh, pues para colocar también en las redes, eh, y que quedemos también con el compromiso, pues no sé cómo lo, quieras plantear, si nos vinculamos a el, al grupo de Telegram y nos lo dejas ahí en, en, en el chat público o ya en comunicación pues hacemos como otro evento de mapatón y nos dedicamos ya a mapear un poco más los que quieran mapear con nosotros. No, genial, o sea, yo estoy abierto, digamos, aquí vamos a seguir eh, para el caso puntual del día de hoy, vamos a seguir en Casa Abierta, eh, esperando que vengan más personas o nos trasladamos a otro espacio donde va, eh, a haber otras personas convocadas. y yo voy a estar abierto a si alguna, duda, alguna inquietud o alguien quiere mapear conjuntamente en las horas de la tarde, un ratico, vamos a estar abiertos. Lo que está, ya les acabo de compartir el, grupo de Telegram y la lista de correo, como ustedes quieran contactarse. Em, eh, igualmente, pues podemos, si, a ustedes les parece, podemos eh, programar eh, pues, jornadas de mapeo, nos inventamos formatos, nos inventamos maneras, podemos eso, pensar, por ejemplo, cosas puntuales para resolver estas inquietudes que salieron hoy y poder darles continuidad en un corto tiempo, o sea, durante este mes, o podríamos pensar otra jornada, irle Podemos, eh, digamos, seleccionar un área, invitar a unas personas que sean habitantes del área y que podamos, por ejemplo, dialogar y mapear, eh, hablando un poco de, lo que ellos están viviendo y observando, que nos ayuden de alguna manera. Se me ocurría que podría ser una manera, como nos invitaba eh, Kim. entonces, bueno, pues ahí abierto a, que podamos... Ken, le, dice, le dice Kim, Ken. Perdón, Ken. <laughs> Ken. <laughs> Bueno, listo, no me parece. Pues, em, pues de, mi parte, pues, em, no, eh, seguimos ahí en contacto y pues ya saben chicos, se tienen el grupo de Telegram, entonces eh, invito, no sé, a las personas que quieran a activar la cámara para que nos tomemos una fotico antes de cerrar em, y ya podamos concluir. No nos dejen solos, por favor. Ken, habla tranquilo, si quieres, tienes la mano levantada, dale. mi batería está solamente en un por ciento, <laughs> entonces ya, voy a quedar. bueno, ahí Uno, dos, tres para la foto. Uno, dos, tres, foto. Uno, dos, tres. <laughs> Ken, Ken, venga para la foto. Su, pelo, está muy hermoso hoy, Ken. Me ha gustado muchísimo. Estás muy guapo, Ken. <laughs> Hay que pronto por aquí. Listo. Ya Rápido, ¿quién? <laughs> Un por ciento de batería. Oh, uno, dos, tres, fotos. Listo. <laughs> Bueno, muchas gracias a todos. muchísimas gracias. Ah. Ha, sido una, una reunión muy buena. Bueno, estamos en conversaciones, estamos en contacto y muchas gracias por estar presentes aquí, Chaito. Gracias, gracias. Feliz almuerzo. Gracias, hasta luego. Chao Andrés, gracias.